इसी सब्जेक्ट में आप सबका स्वागत है कि कहते भाव और भक्ति अगर हमारे अंदर भाव नहीं होगा तो भक्ति कैसे जागृत होगी क्षण क्षण में अगर भाव हमारा है अच्छा तो बदलेगा नहीं और अपने मन से हम भाव बनाएं अंतर आत्मा से परमात्मा से भक्ति लेकर भाव का जाने शांत से हम मन भाव शांत बना सकते हैं भक्ति एक क्षण क्षण में छीन होने वाली संसारी समस्त पदार्थ छड़े सुख देने वाले होते हैं जिन्हें धन से ही प्राप्त किया जा सकता है लेकिन ईश्वर को धन से प्राप्त नहीं किया जा सकता है भगवान को केवल भगवान के पास ही प्राप्त किया जा सकता है लेकिन भगवान के पालू हैं समस्त तीनों के प्रति अपने कष्टों को कृत और करुणा के साकर असंख्य है जीवधारी को दुर्लभ मानव देह प्रदान करने किया जाता है इसी मानव देह से परमात्मा की प्राप्ति संभव होती गीता में ईश्वर भक्ति की प्राप्त कर्म धर्म और ज्ञान भक्ति बनाए हैं इसलिए भक्ति में सहज और सुगम सहज न होना चाहिए भक्ति भाव अंतकरण को व्रत नाम है संसार में अधिक हम बुराइयों में और आसक्ति में डूबे रहते हैं तो हमारी भक्ति और भाव कैसे जागेगा इसलिए हम जब कभी अभावों के कारण व्यक्ति तरसता है तड़पता है तो कभी प्रभावों से दबता पिसता भी है व्यक्ति आंतरिक भावों से नहीं पाने के कारण भी अपने मानव देह में अपनी भक्ति नहीं जगाता इसलिए हृदय से ईश्वर के चरणों में अनुराग के साथ ही भक्ति के पथ पर चले अनुग्रत करें अपने मन को थोड़ा भक्त भाव में बनाकर भक्ति का जागरण करें और इस तरह से ईश्वर के प्रति आस्था भक्ति शक्ति विलीन करें अंतर्गत ईश्वर को इस दौड़ कर हम अपनी भक्ति बढ़ाएं और महर्ष ऋषि अंत के संतों के अध्ययन में रहकर भी अपना भक्ति भाव रखें इसलिए ईश्वर की प्राप्ति ऐसे होगी जिस प्रकार से भक्ति भाव भगवान के प्रति अंतरात्मा से जागृत करेंगे और अपनी भक्ति और भाव को दूसरों के प्रति अच्छा आचरण बोली सब कुछ रखेंगे तो हमारा यही भाव है यही भक्ति है इस तरह से हमने आपको भक्ति भाव का जो पॉइंट बताया वो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें मेरे चैनल को बोलो सत्संग महाराज की